trabalho de inteligência ele envolve diversas temáticas, né? É, o nosso trabalho ele é focado em fazer todo tipo de análise, seja para construtoras, seja para clientes finais, seja para assets, family offices. Então, assim, é, o nosso trabalho ele envolve muito disso, né? Ele envolve da gente conseguir pegar a análise do mercado, tentar entender, tentar entender o que o nosso cliente final está precisando, tentar entender um pouco mais de toda essa essa temática, né? Do, produto que o cliente precisa. Por isso a gente consegue lançar esses três produtos hoje, né? São produtos focados, né? literalmente para os nossos clientes. Os clientes onde a gente olha e ele tem a necessidade, poxa, onde eu posso alugar, onde eu posso vender. Então assim, não tenho essa expertise, trabalho com outras coisas, preciso fazer essa análise, mas não tenho esse tempo. Onde eu vou conseguir isso? E aí, com a inteligência imobiliária da APSA, né, é, com a expertise que nós temos no mercado, são 85 anos né, a nossa empresa, então a gente consegue dar esse norte para o nosso cliente, a gente consegue falar para ele né, o que ele é, é, tem que fazer com seus imóveis, o que ele pode fazer para melhor rentabilidade, tanto da carteira dele, como de toda a propriedade familiar que ele possa ter. Thanks.